baada jini, mimi nipo tayari kuishi na wewe hata ukinipeleka kuzimu jini. <laughs> Tukio kama hilo lisha kutokeaga eh? Eh, ila so kitamsilia vile, ila nisha kutokeaga na jini hivi. Alivyonitokea yule jini <laughs> alinitokea vu, <laughs> nilivyomwangalia vile nikaanza kucheka yule jini ni mbaya. hasa. kitu kinachonishangaza alikuwa atishi ni anachekesha kweli uende na nani bonge, achana na mimi. Kukumbuka huo ni jini. Hata kama ni jini, mimi mwenyewe jini naupenda. Kuanzia leo naitwa jini kicheche kikofia. <laughs> Amlish pole. Mzee wangu huyu atakupeleka ujinini, kumbuka. Hata siponipeleka nitaenda hata mwenyewe bonge. Sasa kuchezea spana. <laughs> So kuchezea tu nilianza kuziiba. <laughs> Nilibaga injini nikatia kwenye kiroba ikawa nzito. Njoo tumalizane. Kichicho, najua nitakupa adhabu kali. Nakufuata huko kama utaki kuja huko. Naomba usinifate. Nakuja. Usinifate. Na upwilu. <laughs> Nakuja. Nakwambia hakuna. Mnajua Kichicho ni mshenzi sana eh? Yeah! Ulifikiri mwenye siwezi kuyayuka? Ni mwenye ni konki, njoo mwenyewe. Kichicho usinifate. Nakufata. Usinifate kichicho. Mshikeni. Kichicho usinifate. Huyo. Nakufata. Nimekwambia usinifate kichicho. Mshikeni huyo. Mshike. Masudi nishikie. Akanipeleka. Nimetoka kwenye chilano akanipeleka VETA. Kajifunze VETA nikaiba elfu thelathini ya mwalimu kwenye <laughs> pochi lake. <laughs> Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari, na leo ninayo exclusive interview kutoka kwa mkali wa comedy Tanzania.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 <clears throat> Shukrani sana ndugu yangu. Leo tumefika tunazungumza naye akiwa location tumeitafuta interview kwa muda kidogo, alikuwa bize. Inaonyesha jinsi gani upo serious na kazi. Kwa mara nyingine, ongera tena. Shukrani bwana mkubwa. Brigedia Kicheche, kabla ya jina hilo ulikuwa unaitwa nani? Kwenye comedy au jina langu la uhalisia? Kwenye majina ya uhalisia. Ah, kwenye jina la uhalisia sio nilikuwa naitwa Nadi, sasa hivi ndo naloitwa nyumbani kwetu. Ni <laughs> Shabani Ramadhani. Shabani Ramadhani. Ni <laughs> mzaliwa wa wapi mwaka gani? mwaka nilozaliwa siwezi kutaja mm. ila mimi ni mzaliwa wa pwani eh. yeah, yeah. mzaramo original mbwa mimi <laughs> sawa safari ya maisha ya kicheche kwenye historia ya kifamilia kuja mpaka huku kwenye kuingia kwenye sanaa na uchekeshaji mm. kwanza mm. mimi nikwaga nakaa kwetu mm. mpaka mm. kafika <laughs> hatua familia ikanichoka make ni mtu mzima eh. <laughs> sina hata nazidi kutia hasara tunaenda zangu kuzurula nikirudi nakudagawe narudi ule muda wa chakula ndo mimi huyo wazazi wakaanza kunichoka ndugu yangu, kwani kambu kujitafuta tafuta huku mm. bahati nzuri nimepapata eh. Kwa hiyo nipitie changamoto sana nyingi ndugu yangu. Picha la kwanza unalipitia pap mpaka ukaliona kweli hapa sasa nyumbani huku wamenichoka, ilikuwa picha gani? Uh, ah, mapicha picha yalikuwa mengi make ile muda wa kuvizia chakula pia kawa chakula <laughs> unaona <laughs> nikaona kabisa hapa nishachokwa <laughs> eh? wanitaki pakiwa kuna kikao zamani kuwa anaitwa sasa hivi nikawa sihitwi uh-huh. <laughs> wanaitwa tu vijana wengine hata nikikuwa kwenye kikao hivi ushauri siruhusiwi kutoa ushauri kwa sababu naonekana ni ambaye sina akili timamu <laughs> mbwa mimi anikuwa kweli sina akili timamu kweli hmm. kwao nikaona kabisa hapa familia imenichoka ngoja nianze kujitafuta mwenyewe sana kweli sasa hivi nimejitafuta hmm. familia kidogo sasa hivi hata ushauri naniomba wakizidiwa kidogo natuma nyumbani unatuma hela au yeah, yeah kwa hiyo kipindi ambacho unaanza kujitafuta kwa mara ya kwanza kabisa, kwanza tuweze kuifahamu elimu ya kicheche. Mi elimu yangu nilishiaga darasa la saba saa mm. zamani huko mm. wazazi wakaona sasa huyu ngoja kwanza kabla hii la saba ngoja tumwangalie labda kafeli kwa bahati mbaya wakanipeleka kwenye sekondari ya kulipia mm. kwa sekondari ya kulipia nimepiga piga kashia form 3 nikaachana nayo <laughs> sasa hapo ndo wakanipeleka gereji <laughs> mbwa mimi ni mwehu. Kaanza kuchezea spana. So kuchezea tu nilianza kuziiba. <laughs> Nilibaga injini nikatia kwenye kiroba ikawa nzito. <laughs> ukashindwa kubeba nimechanganyikiwa nikatafuta tu vimavimo vidogo vidogo vile <laughs> nikatia zangu kwenye mifuko nikaondoka mm. e, baadaye wakaja kugundua kama vitu vimeibiwa akanikamata mm. yule mkuu ananigerejeta alikuwa anaitwa fundi lama akaja akanikamata akanipeleka polisi mm. nikaja nikatoka lakini ndo hivyo wakuniruhusu tena kufanya kazi kwa hiyo kuanzia pale ukaenda kwenye kitu gani kingine kuendelea kujitafuta? Nikaenda kwenye cheleani pia eh? Wazazi kuona itoshi lakini kwenye ufundi wa cheleani eh. Akanipeleka, nimetoka kwenye cheleani akanipeleka VETA, kajifunze VETA, nikaiba elfu thelathini ya mwalimu kwenye <laughs> pochi lake <laughs> yule mwalimu ni hanipendi mpaka leo. <laughs> Alikuwa wakike wakiume wakike Kwenye mkoba wake limvua inanyesha, wapo zao kwenye madarasa mengine mikoba yao wameweka kwenye chumba maalum hivi mm. Nikaingia zangu kupeleka vitabu vile, nikaanza kusachi mkoba mmoja moja baada wengine <laughs> nikakuta elfu thelathini hasa mm. ujinga wangu bora ningeficha sehemu ambayo haionekani ningeficha hata kwenye naniliu kwenye sehemu za siri kwenye maungo hasa mimi nikachukua nikatia kwenye, kwenye meza chini wakawaita wanafunzi wote saa chini humo wakanitoa minji wakaikuta nilizalilika <laughs> mambo ya aibu sawa kwa hiyo baada ya pale ukapita kwenye cherehani ufundi ulikushinda au uwe ndo uliushindwa tulishindwana mi na ufundi pia kwanza nilikuwa sipendi mm. yani kila kazi niokuwa naipea nilikuwa sipendi mm. na wakiwa wakiwa wananiuliza nataka kufanya kitu gani uwaga nilikuwa sijui mm. E, eh, yani hata nilivyokuwa shuleni wakiniuliza wanataka baadaye kuja kuwa nani, nilikuwa sielewi ndakuja kuwa nani <laughs> yani sasa hivi comedy tu imenikuta, sio kwamba nilikuwa sasa nitakuwa mchekeshaji hapa eh. Imenikuta juu kwa juu tu na mimi nimeunga nayo <laughs> umeikuta ukaiungia kaongea umumu kasema ehe, ndo umumu <laughs> kiufupi, future ya maisha yangu nilikuwa sina sasa hivi ushaanza kuichungulia eh, sasa hivi ndo nishaanza kuichungulia, ila kwenye comedy pia sija kwa ajili ya kuwachosha, nimekuja tu kwa ajili ya kupata hela. Nikishapata hela zangu nikishalizika, hawataniona tena unaachana nao unafata mambo mengine sasa janaenda zangu kufungua mashamba nikafanya nilio vilimo huko naende zangu dubai nikale bata na watoto wa dubai mm. <laughs> nikapata makalio ya kizungu napenda kwa hiyo sasa kicheche mm. baada ya kutoka kule huku veta ukaiba ukafuzwa ndo ukaingia kwenye sanaa kuna mapito mengine katikati hapa hapo nika, nikapenda kwenye sanaa make hapo nilikuwa naenda sanaa za vikundi vikundi mm. Sa, make nyumbani tena nilikuwa sina kazi yote mimi ni kula na kulala basi mm. kwa nikawa napita zangu kwenye sanaa za vikundi vikundi hivyo nafanya fanya lakini wapi mm. e, ndo nikaanza kuchukua simu nijirekodi rekodi mm. hivyo mm. hivyo mdogo mdogo mpaka nimepenya hapo hapo ulikuwa na umri gani hapo nimeanza muda sanaa nimeanza muda mpaka sasa hivi mm. nimeanza muda chizi yani make nakumbuka sanaa rasmi kabisa nikasema ngoja niingie mm. nikwaga kama na miaka ishirini mm. pendo nikaanza sana sasa kila nikifanya nilikuwa sielewi watu hawanitaki hapo kwenye ilikuwa mwaka gani hapo kitambo sana nikisema ni mwaka gani utajumlisha utapata miaka yangu sasa kutaja miaka nilikuwa naitafuta una akili <laughs> wewe sana <laughs> una, unajiita una akili kumbe una akili sometimes waga na kutoka <laughs> sawa kwa hiyo ukaanza ukaingia kwenye sanaa ulianza kwenye sanaa ya uchekeshaji au ulianza sanaa ya aina gani uh, kwanza hata nilivyokuwa mdogo mamangu unajua nani ni mwigizaji kwaka ananipa connection connection zile wakija kina nani sio kiungwendu mm. wakawa waka, nichomeka chomeka naigiza kama mtoto kipindi hicho mdogo mdogo mm. naigiza igiza hasa nilivyokuwa hivi nikawa nikitembea mtandao na kukuta sana watu wengi wanafanya comedy mm. kina Dulvan nani nani kajikuta mwenye ngoja nifanye mwe comedy japokuwa nilikuwa hata sijui ni wanachekesha vipi nikawa naongea ongea tu mm. vilikuwa ni havieleka hata mwenye ungesikiliza usingependa kwa nikawa nafanya hivyo hivyo mdogo mdogo nikapata experience mm nikajua anafanya vipi ndo nimeenda naye mama yako ndio ni mwigizaji ila kwa anaye kutazama mwingine hajui mama yake kicheche ni nani mama yangu mi anaigizaga natabu mtingita yule mbabe mbabe mm. <laughs> alikuwa anaigiza natabu mtingita wanamwisha tomboi yule ni mbabe ndo mama yangu yule <laughs> mzazi kabisa e, mzazi kabisa sawa ukaanza kuigiza ukajipata huku mara ya kwanza haya maneno kuna maneno ambayo unayatumia ni maneno gani ambayo ukiyatumia unajua kabisa watu wanacheka hoi Uh, mi uwaga <laughs> sijuagi mi kama watu wanacheka kwa sababu mwenyewe uwaga nikiangalia kitu zangu sicheki hasa mm. shangaa watu wana akili timamu <laughs> Maanake ndo navyoongea tu mwenyewe, hata nikiwaga na watu ndo naongea hivyo hivyo. Sasa kinachowachekesha kitu gani? <laughs> kwa mi waga naongeaga tu haya maneno hey. Eh. yeah. Kwa hiyo ukimwona mtu anacheka unajiuliza huyu ana akili mm. timamu mm. yeah, kumbe mi ndo mweho. Sawa, ni kitu gani ambacho umewahi kukifanya mm. ukaona kabisa watu wamekipenda katika hii kazi yangu kwa ujumla kitu ambacho nimekifanya watu wakakipenda mm. mi nashini hii kazi yangu kwa sababu sijawahi kufanya kitu chochote nyumbani au mtaani watu wakakipenda hakuna mm. walikuwaga tu hawanipendi mtaani labda hapa hata hivi nafanya comedy pia wapendi ila mi tangu sasa hivi nianze kuwa maarufu ndo kitu ambacho nakipenda sasa hivi mm. ya nafurahi sana <laughs> tuingie kwenye aina ya uigizaji wako sasa mm. kicheche kama kicheche anakwambia jini jini nakupenda, jini I love you. Kuna vitu vingi ambavyo umevicheza ume, ume, ume, ume mimi binafsi kuna jini Latifa. Jini Latifa nafikiri ni sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa sio wewe ambaye ulikuwa umependwa na jini, alikuwa kapendwa anaitwa nani ule jamaa bonge Hey, kibonge eh, <laughs> pale mi nikawa najiuliza katika akili timamu na mtu anajiita hana akili katika kucheza vile mm. hivi katika uhalisia unakuwaga hivyo katika uhalisia mm. yani ah. kwamba kitu kinaweza katokea hivi katika real life mm. uka, uka behave au uka act kama ulivyofanya pale yeah, yeah, mi so, so kuakti mi vile nafanya yani mi najua nafanyaga so kwamba naakti yeah. <laughs> mi kiwa kamera pa naambia haya baba fanya ndo nafanya so kwamba naigiza yeah. <laughs> ndo maisha yangu blakedio sijui unanielewa vizuri <laughs> najaribu kukuzoom na najaribu kuwaza kama angetokea jini latifa hapa pa mwingine tofauti na huyo ambaye unamjua mm. au jini Maimuna au Subiani ambaye humjua wala hujawahi kumuona, picha litaendelea pale pale. Ile ile kwanza ile nilivyoipanga ile nilio simulizi au tuseme ile tamthilia mm. ni kwa sababu pia tukio kama hilo lisha kutokeaga eh? Eh, ila so kitamthilia vile, ila nisha kutokeaga na jini hivi. Alivyonitokea yule jini <laughs> alinitokea vo, <laughs> nilivyomwangalia nikaanza kucheka <laughs> tajiri ni mbaya. Sasa kitu kinachonishangaza alikuwa atishi ni anachekesha mara kuogopa nikajikuta anacheka ghafla mwenyewe akachanganyikiwa kamua kupotea. Kwa hiyo nikamua nikaipata nikasema sasa hii ngoja nifanyie kitu, ndio nikaamua kutengeneza penzi la jini Latifa. Alikutokea ukiwa na umri gani? Huo jini eh. Ah, so so zamani sana eh. ni kipindi cha katikati tu hapa na alivyokutokea ni, ni mara moja au ilikuwa inamwendelea yeah, ilikuwa mara moja nilikuwa nakojoa ni maeneo sehemu karibu na makaburi nakojoa hivi pale akatokea kwa pembeni hmm. nikajitoa tunacheka kwa nguvu <laughs> sijui ilikuwaje kuwaje akaondoka akapotea au kupata wewe ulijuaje sasa ni jini Alipotokea tokea unajua ni jini mm. mtu akatokea ghafla, unaangalia hivi hamna mtu yeyote ghafla mtu hapa mm. Eh, kwa hata sura yake pia ilikuwa na mimi nakwambia sura inachekesha uelewe ni jini ukimwona kabisa unajua huyu ni jini baadaye akapotea zake sawa mm. ukafanya vitu vingi tuna mpaka hivi sasa bado vina vinaendelea tangu uianze kuifanya hiyo ya jini Latifa na kile ambacho kilitokea, kuna reaction au side effect yoyote ambayo imejitokeza kutokana na kile ambacho kilitokea kutokana na yule jini? Hapana, ama kichochote kilichotokea, mambo tu hapo shwari. mm. yeah uli kuna kuna vitu ambavyo mimi nikikaa najiuliza na waga sometimes nikiangalia na furahi sana eti una, unazozana na mke wako kwanza twende kwenye safari yako ya, ya mahusiano yalipoanzia mm. original sio ya kwenye movie alafu tutakuja huku kicheche kwa mara ya kwanza kwenye safari ya kimahusiano maisha yako hapo katikati kwenye mahusiano yamekaaje mm. uh, mapenzi mimi kusema ukweli kuanzia na baree mpaka nafikisha sasa umri wapo mapenzi imeanza kuyajua juzi kwa sababu tangu nilivyokuwa mdogo hakuna alikuwa ananitaka <laughs> nilikuwa nachekesha ni mbaya kwao sasa hivi nimeweza kuwapata sasa hivi kwa sababu ni ya hela kwa hiyo mimi sio kwa mara ya kwanza kabisa kuingia mahusiano hapana kwa sababu ile vu limetoka wakaja kama wanne <laughs> kwa hiyo siku nikajikuta vu vu vu vu kwa hiyo sikumbuki hata ilikuwaje kwa hiyo sina mara ya kwanza <laughs> ya kwa hiyo ndo hivyo yani Sawa. Kuna kuna vitu ambavyo unaongeaga kwenye kwenye clip zako kwamba mi najiuliza huyu mwanamke hivi na hata unanipendea nini mke wangu? Mi mwenyewe akili sina, hela sina, hata nguvu za kiume sina. Lina uhalisia hilo la mwisho? La mwisho hali. Umeacha <laughs> vyote unafuata la mwisho. <laughs> Alina uhalisia hilo. Mm. Imenipa fresh baba. <laughs> yeah. Sawa twende kwenye kwenye ma, mahusiano yako sasa halisi kwa sasa hivi na huku kwenye movie mm. unayaonaje maisha yako ukiyohusianisha na, na sanaa yako na maisha halisi ya kicheche nje ya sanaa yaani maisha yangu mi ni sanaa always kama ulivyofika hapo wasanii wapo kwangu Mm. Kwa hiyo yani ndo maisha yangu siku zote. Hakuna yani maisha sijui leo naishi tu mwenyewe hapana. Mimi siku zote waga tunaishi ndo hivi hivi yani maisha yangu ni sanaa. Mm. Kwa muda wote mimi akili yangu ipo kwenye sanaa sana. Sinaga maisha ya kawaida yani. Mm. E, kwa maisha yangu mimi ni sanaa kila siku always. yeah. Ukiwa mdogo ulikuwa haujui unataka uwe nani. Mm. Sasa hivi umejipata kwenye comedy. Mm. Unahisi umefika? Kwenye comedy? Uh, nimeingia nime bado sijafika. Napotaka kufika mimi ni mbali, kwa sababu nina mpango wa kuachana na comedy, hiyo ndo lengo langu. Nikishafikia huko <laughs> ndo nitalizika sasa. Mm. Yeah. Kwa hiyo una, una mpango gani mbeleni sasa ukiachana uki, uki let's na comedy? Comedy ni kula bata, ndo mpango wangu Ni kule bata nifanye washara za kutosha. <laughs> mpaka sasa. Sasa hivi sasa dunia nimeshaimaliza hapo, ndo nitalizika, <laughs> ila nikienda huko nikiona nimechanganyikiwa, hela zimeisha, narudi kwenye comedy <laughs> naomba baba, nimerudi nishabikieni tena mm. nikipata tena hela huyo <laughs> mbwa mimi. Kwa hiyo ni, ni kosa gani ambalo Kicheche amewahi kulifanya katika historia ya maisha yake? Kosa mm. Mi uwaga sionaga kama nafanyaga makosa, mi naonaga nafanya tu. Kama makosa watajuaga wenyewe, mi naonaga nipo sahihi siku zote mm. yeah ni kitu gani ambacho kicheche huwa hakipendi kabisa yote navipenda hakuna kitu nichokipenda hapa duniani mm. yeah, kwanza sio kukasirikaga mimi kila siku ndo nipo hivi hivi unaweza ukanifanyia kitu labda unakazani unaniuzi mimi, ndo kwanza na furahi zangu mm. yeah. kwa hiyo unapenda hata kukosa hela kukosa hela zamani ndo nilikuwa nakosa hela sasa hivi sijai kutokea siku nimekosa hela <laughs> kwa maisha niliokuwa nao sasa hivi siwezi kukosa hela ndugu yangu <laughs> yeah. kwenye kwenye industry mm. tanzania na nje ya Tanzania mm. ni nani ambaye Kicheche alikuwa anamtazama au anahusika na ana mchango kwenye historia na safari yako kuanzia ulipoanza mpaka leo hii ulipofikia? Tunamjua Brigadier Kicheche, Sterling Makoti Kikofia, Shar ni nani? Sharukani Amrish, Amrish Pool. <laughs> mimi kwanza, mimi niseme kwa tangu naanza ku kufanya comedy mm. nilikuwa sina mtu ambaye namkubali ni kusema huyu sasa nataka niwe kama hapa na walikuwa nichanganya kila naovuma natamani kuwa yeye kwa hiyo nisikuwa na mtu ambaye natamani kuwa kama huyu hapana kila mtu nilikuwa nampendaga nilikuwa nawapenda wasanii wengi tu mm. wengi tu wakubwa waliokuwa navuma nilikuwa napenda nifanye nao <clears throat> ningefika kama yule mm. ningekuwa vizuri ila sasa hivi nipofikia sasa hapa mm. nipofikia mm. sina niseme tu kweli sina comedian ambaye namuiga au nachukua kitu chochote kutoka kwake au labda napita njia zake labda nijifunze chochote yani kwenye comedy hapana labda nijifunze tu kwenye maisha yake jinsi alivyojimaintain status yake ukubwa wake basi ila sijui kusema labda sijui niseme vipi yani hakuna comedian ambaye namwangalia hivi mi labda niangalie wa nje huko Mm. Ya, ila kwa Tanzania hapa hapana komedi ambaye maki naona mi nimekuja kufanya tofauti kabisa na wao Mm. Kwa hakuna labda <laughs> ambaye anasema ngoja basi nifanye kama fulani. Kama watu wanavyosema ngoja nimwangalie Diamond, niwe kama Diamond. Mimi hapa Tanzania hakuna. Ila ila mimi nawaona kuna watu ambao wanamwangalia kicheche. Mm. Kuna watu wanaposti kitu utafikiri kaandika kabisa pale, kaeka na picha ya kicheche. Mm. Kicheche akifanya hivi na hivi na hivi. Mm. Kumbe mule ndani yeye ndo kaigiza kicheche. Ila in real sense mm. ndani mule katika video ile kicheche hajacheza. Umewahi kuziona hizo? Uh, yani wanaposti picha yangu alafu alafu wanaonekana wana, wanaandika kicheche kama ndio wewe mm. lakini ndani mule hakuna kicheche aliyeigiza kwa hiyo kuna mtu anaweza akaingia anaenda kumwangalia Sterling mm. Amrish Pool mle ndani mm. alafu amkuti ah, sawa wanaweka zile cover si ndio mm. e, zile tu, kwanza nilikuwa tumehangaikia tumejitahidi na management yangu kuhangaikia zile posti ambazo tukiposti mimi na watu wengine posti zile tumeziangaikia sasa hivi kila nao posti zinashushwa ila kwenye hao makava ndio wameshindikana nao sasa mtu kaeka zake picha naweka video wengine utamfanyaje ndugu yangu mwache tu ajipatie zake riziki viewers basi mm. haina shida yao tumewashindwa katika safari yako ulishawahi kutafuta opportunity sehemu alafu watu wakakukazia hivi uh, yani natafuta tobos ndio nafasi mm. watu wakanikazia kuuzuri mi nilikuwa hey, yeah, yeah, kuna mwamba fulani hivi mm. yeah, tunikuwa napiga naye clip za tiktok mm. e, ni mkubwa ni mkubwa ila sasa hivi kashachanganyikiwa ni mkubwa kipindi hicho nika nikamgusia kuhusu youtube akani akaachana mimi akafanya mambo yako mm. nikaachana naye nikasema haina shida yale alikuwa anataka tu anitumie tufanye mambo ya tiktok basi aishi mm. ya huyo alinikazia katika watu ambao alinikazia ni huyo mpaka sasa hivi kashagundua kama kuna mahali ambapo alikufanyia ali kitu ambacho hukupenda? Nahisi mwenyewe hajajua mpaka nasita kuja kumwambia, ila sasa hivi ananiita sana hata kuja kuiona sura yangu <laughs> anijui vizuri akili zangu <laughs> nishapata kitu ambacho nilikuwa nakitaka, ndo basi tena asau. Ushauri gani mkubwa umewahi kupewa ukakaa hivi ukauangalia ukasema yes, mi unaweza ukanipa ushauri na usiingia akilini unakuwa unajisumbua tu bule <laughs> kwa akili zangu mwenyewe zifai kunipa ushauri <laughs> mi waga nafanyaga vitu vyenyewe kwa sababu mimi sina akili timamu meneja wangu ndo mweho kabisa kwao tukikutana hivi tukishauriana ukitaka unishauri mimi huwe chizi <laughs> au ndo tutaelewana ilo ujifanye eti kicheche unajua unatakiwa upite hivi unanichanganya mimi na yangu ni mweu tukikapa akianza kunipa vitu ndo naona ehe sa mambo si ndo haya tunaingia zote kwanza kabla kwanza na nilikazi tunaingia kwenye mambo ya <laughs> tukirudi ndo kwenye kazi ndo mi napendaga vitu hivyo hasa uje hapo sijui na misimamo yako kicheche fanya hivi mradi utoboe hapo tutashindwana akili yani haitafanya kazi yani vitaingia huku vitatokea huko yani hujanielewa <laughs> mfano suna mshikaji wako mnaingia zenu klabu mnaenda kupiga na nilio mnachukua hey, eh, eh, hey, mnaenda kufanya vitu vyenu mm-hmm. sijui umenielewa hapo eh, eh, ndo namaanisha hivyo sawa katika kazi ulizozifanya mm. ipi ambayo unaipenda zaidi makalio Makelele ndo my best clip <laughs> katika zote yeah. ile clip nilicheka sana <laughs> ile clip ni balaa sana yeah. ile <laughs> yani katika clip zangu mwenyewe nikaga hivi nikiangalia nacheka ni ile mm. e, makalio namba mbili yake namba mbili baba mwenye nyumba mm. baba mwenye nyumba ndo namba mbili kitoka makalio baba mwenye nyumba yeah baba mwenye nyumba ile ambayo mwamba kalipiwa na jini latifa au ah, jini latifa hiyo labda ya tatu mm jina mm. Latifa mm. eh. ila makalio afu nakuja baba mwenye nyumba ndo jina Latifa mm. afu kuna kuna clip moja pia na inaipenda mara Malaya Ndoige mm. naipenda sana. Kwa nini unaipenda ile clip ah, ina, ina historia gani ina, amna ina mambo tu yanayogusa mambo ambayo alikuwa anafanya mule ndani kiwalisia yapo pia mpaka mtaani kwa hiyo ile clip nzuri sana ina uhalisia kwenye kazi zenu pale pale <clears throat> Hapana, ina uhalisia kwa ule dada alocheza <laughs> no, ina uhalisia kwake, kwenye mambo yetu hapa ndani ya, yani tuseme inagusa jamii, yani kuna dada wapo namna ile, yani mm. unaweza kumkataza leo, kesho anaenda kuruka zake huko mm. yeah. Sawa, mi nikuulize cha moja ya, ya clip ya mbele kidogo, kwa mm. sababu ina mwendelezo. Uniambie tu kicheche kule kwenye inayokuja mm. ameshatolewa katika kundi la wachawi au bado? Ah, inaokuja sasa anapewa misukule <laughs> anafanya nayo kazi sasa kinachotokea bado ile misukule afanye maake alikuwa analalamika kitu cha hapati hela sawa akamkabisi sasa naenda chukua misukule hii itakusaidia kupata hela anachofanya e katika ile misukule kuna wakike anaanza kuwapa mtingozi <laughs> kutafuta hela kwa mambo yanakuwa ni ya moto huko, so mchezo. Hiyo ikija ndo balaa inakuja kufunika kila kitu. Chakuona <laughs> misiku anapanda daladala, ndo hiyo <laughs> hiyo ni hatari baba. Ila, ila una hatari kicheche, mkuu wa wachawi unampenda, unaanza kumpiga sound. Sasa hiyo nita mambo kijinga, mimi hata kazi yangu nizagamue, <laughs> nimeleta mzigo na upwilu hivi. Hilo neno ulilitoa wapi? Hilo hilo neno la Alikiba, kaimba zake ile nyimbo na upwilu na mkabakoni kapita nayo na mwenyewe yeah. sawa kwa wasanii ume, umeshawahi kufikiria pengine siku moja uimbe ufanye aina fulani ya comedy nje ya comedy za kuigiza Hapana, mimi nje ya comedy nikishatoka tu kwenye comedy nafanya starehe, sinaga tena mambo ya muziki, sitaki tena kupata tabu mimi. Kwa muziki tena nihangaike tena kujitafuta, mia kazi gani? Kwenye comedy nimehangaika, nimejipata. Mm-hmm. sasa nimeanza kupata hela sasa kuna hela fulani hizi nazitegea zikishafika hizo nachana na comedy basi kiasi gani zikifika unachana na comedy e, nyingi kidogo ni bado kidogo tu watu niona sasa hivi mimi <laughs> sasa hivi kicheche maisha mazuri nyumba mm. nzima eh, usafiri mtu akikuangalia anaweza akajiuliza kicheche kwa pato lake let's say kwa mwezi kiasi gani na nikihitaji kufanya kazi na kicheche niwe na bajeti gani Uh, kwa hao watu wa klipu klipu, maki hao ndo wanakujaga sana, tunashindana sana na ndo napenda mimi. Unajua, kwanza kuonekana onekana sehemu nyingi, mimi waga naaminiki kwanza ndo kupotea, mara upo kwa upo kwa huko kwa huyu, afu pia mimi waga nachagua kazi ya kufanya. Mtu anatumia kazi yake na iangalia, kuna hii kazi inaenda kujaribia, sifanye mm. ya yeah, mimi kushoot tu klipu na mtu milioni moja Mm. clip moja hiyo na mtu anategemea atanipa sini moja atanipa sini ngapi nikishaonekana mimi tu milioni moja nimemaliza mm. hapo mm. tujaja kwenye movie kuja kwenye movie uko ndo nawaua <laughs> mbwa mimi uko ndo hivyo neno moja kwa wasanii wenzio ambao mnacheza nao hizi clip uh, timu yangu au wasanii wengine ambao timu yako hawa kina jini latifa nani yule nduige availet ah, <laughs> katika wasanii wapo tu tunamkubali Violet. Ya, ile ni jeshi jembe lile. Linakamua sana, achana naye. <laughs> ni hatari. <laughs> ya, kwanza niseme niongee kuhusu nani Violet. Naweza nikachuti na clip na watu wengi ila wasiongelewe sana wale wengine. Ila nikiigiza na Violet. Mm comment zitakuwa zangu na violet lazima zitamgusa. Ah, una da hatari, una nini hatari? Kwa hiyo ni fundi, linajua kwanza kujichezesha mpaka <laughs> yani linajua kujipointisha, linapendaga sifa, simpendi ni mwewe <laughs> mbwa violet kwa hiyo namkubali sana yeah. Ah, wengine hautaki kuwazungumzia? Ah, wengine wafanye pia waongeze juhudi. Kuna nani Queen anajitahidi, nani Latifa yupo vizuri, ila pia waongeze juhudi, na soon tunachukua tena timu nyingine tunaongezea mm. ili tufike mbali zaidi. Yeah. Sawa, mi sina mengi, kama kuna ambacho unapenda kukizungumzia nikupe nafasi. Mimi kwa kwanza, kwa ulipofikia mm. bila shaka kuna deals, kuna mambo mbalimbali mbali ambayo yapo nikupe nafasi ya kuyazungumzia. Kwanza deals, nikisema kuhusu deals zimekuja nyingi saa hmm. nyingi nyingi, alafu hela kawaida saa na wanasemaga ni bora upate dili moja au mbili ambayo yenye hela nzuri kuliko kupata dili dili nyingi. Hizi unakuwa unajaribia, kwa sababu kama mwanamke alotumika sana anakuwa pia <laughs> sio mzuri, hata ukija kumuoa saa ndio itakiwa hivyo, mimi nitumike tumike sana mm. Kwa hiyo mimi dili sijachukua yoyote, kila unakuja nikiangalia lake unajua unajua ah, oh wanajua mi nina upepo, ndio maana wanataka kunitumia katika hizi dili zao za hela za ajabu ajabu. Sasa mimi nataka niwaonyeshe kwamba mimi sijaja kwa upepo, yani ndo nimekuja, <laughs> ndo nimekuja na nitaendelea kuwepo, ili sasa wakija kwenye madills, wakinipa deals <laughs> nawapiga mahela mpaka wachanganyikiwe. Yeah, kwa hiyo deals nyingi sana zimekuja, hamna ambao nilichukua. Mm. Yeah. Sawa kwa wanaokutazama, mbona unaangalia sana? Unasikia njaa au unakula huko ndani? Eh, naangalia vijana, naona tunataka tukapige kidogo hapa mm. clip eh, kwa unaangalia angalia vipi Ah, sawa. Maana yako nimeielewa. Mm. Mi sina la ziada. Neno moja kwa kila ambaye anakutazama, kila ambaye anamkubali Kicheche, Brigadier, Amrish Pool, Sterling, Makoti, Kikofia.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 Hawakwambia <laughs> hata wana huko kama kuna mambo mengine alibaki yapi mambo ya mimba hapana yeah. akishatoka hapa ninampa pitu na kisha nakunywa ndo aondoke zake <laughs> taki ujinga mimi <laughs>